por discriminación. A empresa que temos polo medio, sabedes que Inditex non vamos a obviar que Amancio é o home máis millonario do mundo, o que ten máis cartos, o que en estes días salía a prensa que tiña 1.266 millóns de euros de ganancia e son incapaces, incapaces de asumir 50 euros. 50 euros que significa 15.000 euros o ano. Eso é a folga da, da, da que estamos partindo, de 15.000 euros pasando. Esta mañá, nada máis baixar do autobús, tiñamos unha chamada de recursos humanos para negociar esta tarde ás 4 media aquí enfrente no almacén. Imaginadevos se si fai efecto que estemos todas e todos aquí. Non vamos a parar se si hoxe non dá resultado. Vamos a seguir de folga. Sabedes que antes estuvimos vendendo bonos, temos os bonos solidarios, temos a Caixa de Resistencia, temos a CIGA, que é o único sindicato de clase nacionalista que defende os intereses das traballadoras e dos traballadores e non vamos a parar, non vamos a parar, nin hoxe ni mañán. A folga, se si ten que continuar, seguiremos, os pediremos o apoio, evidentemente, porque non somos nada sin vos, non somos nada, somos unha pequena parte, pero de verdade, que nome de todo o comité de empresa, de todas as compañeras que están aquí en, forma, en folga, vos damos as grazas de corazón porque este apoio nos enche mucho más y nos da muchísima más fuerza para seguir adelante. Gracias y viva Tiga!